tuwebaza okutugoberera netuwebaza okukomentinga okulikinga okusubscribinga okutuwuliriza mu ngeri yonna yonna abali ku bocat tv abali ku online media media uh, medias uganda abali ku cookies promotion abali ku uganda byogere abali ku redio esimba tuyanzanye tuyanzege okubate nga mutugoberera mu ngeri yonna yonna mugeza kukwate nga mubonyesa enjiri n'okugezaako okukwate nga mujongerayo mu mbeera yonna yonna akubuuzaako n'okwanirizaako sayidi eno nze kakalamu ansa ampuliriza era n'angoberera wano wendi tuli mu maka garaji gasantege sebagala ah, meya tubi ow'ekampala ekibuga ekikulu ekyeggwanga lyati uganda ngaebifo ebimu ebyabameeya betera okubatenga tusinkanasako na politicians abasinga buli wotuuka ku gate osangayo akayogaano akabalonzi ababeerawo nti meeya tuyambe oba mp tuyambe oba batuwe ku kawunga batuwe kuki wanewa meeya wasirifu ddala ekyo nakyo tugenda kituukako okwongera okubatenga tumanya mukwakuliza kibwe yateekawo eyabalonzi bo oba tebamanyi kumanya kitundu wasangibwa tuja kukwate nga tubitegere ensonga nyizo tugenda okukwate nga tutunuulira ah, mwemuli ebbugumu okuva weyavaayo okulaga ah, obwagazi okwesimbawo ku bwa lord mayor obwekibuga ah, kampala tugenda kukwate nga tukitunuulirako tugenda tunuulirako ku kuresi gyalimu n'abantu abamu bayimbi bammeeya bangi nnyo abayingidde mu byobufuzi naddala ebyekampala tugenda kyetunuulirako tugenda tunuulirako ekibiina kya fdc kirandibanga kiremeddwa okubaate nga Ah, kireeta presidential flag bayala ogwekibiina kino ye nga ye ah, omuntu abadde mu byobufuzi okumala ebbanga kiki kyalowooza era baani ye gwalowooza yandibadde nga fbc yali awo ah, we bandibadde bateekawo mu kaseera kano ngoba oli awo batunya binsobedde mu ngeri omu oba endala tujja kukwate nga tuddukakooko ku bantu bye boogera eri rod mayor Uh, alagina santege sebagala ku byomugambibwako nti okujoininga ekibiina kya nop ekya national unity platform yandibanga alimu obwa uh, bulambega nti yagendayo kuba ate nga abega kusaidizaeyo wabula nga takitegeeza mukyo nakyo tugenda kitegeera era nokuba tera tukitunulira mpuliriza era nekirala kiboogera nti singa pulezidenti yo ikaguta museveni bwe yali gwabadde akolanga advisa we ekintu nakitegeerako nti yazzayo empapula era nawandiika olupapula nawandiika ebbaluwa nakitegeerako singa mukaseera kano nga amaze okusalawo okwewo Uh, kugenda ne kaadi ya no era nga gyagala okukwata nga emuyingiza ku bwa loadmeya w'ekibuga kampala singa pulezidenti akeera kumakya n'amuyita ne batula ku dialo asobola okuddamu okukolesa kaadi yeni ali munadamu neyeesimbawo uh, eri mu kibuga oba ku bwa loadmeya w'ekibuga kampala oba nedda n'ensonga endala nyingi tugenda okukwata tutunulako ndowooza meya nsaba hmm. kuwaniriza nsaba hmm. tubuuzaako abatulaba nkwala omusabo n'okulaba nga banne bonna mbabuuzaako hmm. emusanyufu okulaba nti muzza wano okubaako ebintu bitumulungula ate nammwe abali eyo okulaba nga tubaako ebintu obaoliawo ebimutamanyi kyendowooza mm. nti naviira mu mboozi eno ebintu bingi bijja kubanga bitandise okubanga byebika okusooka byonna abadde yogera mu kintu kyekyestrat kibeera mm. nkomemba wa nra enjawulo eriwo enkolagana n'okubeera memba kyanjawulo hmm. abatalinyo byafuzi abainternational hmm. balowooza nti bokolagana kitegeeza nti oba oyimidde ekibiina olusingana nti mugulu bino bino byonna omugundu oguli mu nrm hmm. tondabankoyo ngenda kunoonya ndi mukamifu nefaananga ebyo so olwolwekyo nyinza okuba omuganda nga ndiwafumbe naye nga nna enkolagana n'abengabi ekituba kuyo engabi bisigala nga byangabi waliwo kikozeeku sibeera nkonko gambye sibeera nko memba wa nrm okubeera memba kirala hmm. kitegeeza nokubagoera ku principles okukolagana kankuyigirize bala abalamu abali eyo hmm. enkolagana ebibiina bingi ebikolagana genda mubizibayo hmm. obayoja okusingana ebiwenanga bikolagana kitegeeza nti bavudde ebibiira byabwe bwogenda mu india kyekimu nogenda nemunsi endala enkolagana yekola kyebajeeritekikwetasa kubeera memba nonsonga eri muofisi abaddugaofisi nagitwabijja hmm. osoma histori muofisi timwabijja wano kole gyebyakolaki gyebyava gyebyava bungereza hmm. twala kati gimaze emyaka kakaaga nga balinaokuvu egyo gisooka gyebalinjaaaportation egyo emyaka gyena mukaka tekalamba naye kwe tutandika byobufuzi tulinaogamba tuli myaka nozanga atano muetaano mu afirika so nolwekyo ntikusijuliza kiri gyebyava ekitegereza nsijja kuba kifaananyi kitoobadde ngeezakukuja ekifaananyi kyenkolagana getugamba nti enkolagana ebyebibiina erimu isirairi kwegamba nti ensi zetuwerako ekisampo mbale kitegeeza kyembalengezako okugyayo nti okukolagana kwebibiina tekujumbibwa nnyo mu nsi ezisinga bansonga ebyemu kisinziirawo womanyi hmm. ole kenya olwol ekibiina ekiriko kitajiriraho kafe hmm. kiina ebibiina bisukka mwabimu munaana genda mu odm tmba odinga odinga bali bibiina kumi na munaana kisanaekyo nti sikipya naye eyo tututeyo butwazi naye ngaekikulu mubyonna twaletwaga tusookera eddala wakawa olwokubabiri bwogamala ogamba nti nsooka kuyigiriza abantu abalala bwozza uh, okuwa kuinterview ndirulaku politician ndirulaku ate naadvantage mm. omukisa netambula ate bina byofuzi byenasoma so nolwekyo nti osi laga bantu kifaananyi nekitegeeza nga ndinga ewaawa tekijja kuba yamu tuyanza tweyanza gi ekikulu mu byonna kye mbanjala tusoka tutandikireku banjala tutandikire ku bifo byabakulembeze abesimbyewo naddala mubugumuino biri abiri mugumungaesembe myezi tubala mibale otuuka ku meeti zaabwe zisinga osangako abalonzi abo bakiri batuweeyo ku kakofiira batuweeyo ku tishati batuweeyo ku waneewuwo wa siri balinge watalaga nti tulina ekyengedde omukisa omulungi nti siibadde mu byabufuzi nga ogutandise naye ngeri byobufuzi bya uganda nga nemyaka kumi nesatu yenjawulo ina wakati wabalala nange ebyobufuzi tubikolera biri bugoloobi eyakatuwano eh, nakuwaddeako imenti osinkane wano nabadde nsobola okugamba nti jangu ebugololaolugeokolaki osinkane wano nga toteganyizibwa ayinakuntawaanya olwekyo nti nsonga lwaki nakugambye nti jangu abantu abasirifu olwokuba osobola okuba nga ofuna ekifaananyi ekirungi n'abantu okulaba nti bafuna omukisa kuba nesaatwade time mm. ekikulu mu byonna uh, bwetwakutandiki lako okubayo wavaayo okulaga obwagazi okwesimbawo okuba nadimeeya 221 bugumu ah, ki eririwo era abalonzi bakuwa feedbackki kukaseera omusomini gwe natandika omanyi okuva tugenda okutandika ekintu hmm. ah, tukola kyetuyita grave ebyokuli byonna byonna webanga okola ekintu ngaekyo kitandikirako mm. nokuba gwafyo nomanya nti dansi eyofuzinga enaku zomwezi taano oma mm. omwezi gwomukaaga nali luddawa noleta banno bonna kulajja nabatanaba kubeerawo mm. niwetekamuposition singa mbadde olwaleero nalubadde luddawa natandika nokulo najirawo nagamba nti meza kwesima kuwamira lwekampala nali mbitundu abiri bitaano so naye nga sibyenjagala natandika kuzira nolukulaza olwaleero nti ntandise ngambye nti ngenda kwesimbawo olunaku natangirira malimu bitundu abiri mubitaano naye gurafu olunaku egenda ekola ki egenda erinnya era nga nkompyaringa bannange bavuganya nabo n'abalala ekimu yaffe eyekikola ekirina mm. ekikola everyday kikimweyongeddeko kikimukendeddeko lwaki mukendedde lwaki mweyongera lwaki mwadde mweyongerayo twakozesa kitukozesa swate analysis econcept yaffe gyetwakozesa atugenda okola okuluganya okwanjira kampala waawe tufunanga tulina advantage waawe tusobola ntulowooza nti tulinabo obunafu oba tulowooza tulina opportunity n'advantage gyekola kyefaana bwetu so yo concept gyekola ki otuzanyirako paati yaffe n'obutondofuzi nenjagala nsooka enkuzeeko eno katono tuyinza okuba twagenzeewo okwo naye kankuzeewo okwo mu bulamu ni wakabeera nekkandiza ebibiina meka ze bakakwata ebyobufuzi uh, ndowooza kali gye nali nkutte gye ndowooza nti gye naluma ennyo ya democratic Hmm. nekola ekibiina kyange ekyadigozeka bukwetwa transparensi kozi hmm. nekino ekyanekyanonye onyumidde eddala mukakofiira eh, amapotition ate ategeera politis kiki politis is local so nolwekyo nti obanga politis is local obeofanga ofaanana kitera nnyo okugamba abantu abatalinaba kumanya byabufuzi ebirala abawano mu uganda okyogera balinganga basizza ne polisi egamba nti owayagala kutta ebinyonyi egenda gye biriira nkiwakakyogera kati mulundi gwakusatu nankikuwulnewakubadde batonda abakitegeera ddalaaaliaganda konsepti y'ebinyonyi mu politics bantu mm. kitegeeza ki bantu naye bakikola mu byobufuzi tibakozesa kinyonyi naye nga butegeeza bantu nti oba oyagala okufuna abantu genda abantu okolaki balimira yo concept nagenda mu katale nembamadyaemere nagenda mukunywa minyokyali ekyoyitaki mu byobufuzi tubiyita binyonyi naye mu concept yabwago byagundi ekitegeeza kitegeeza bantu mu kibiina kyewayingiramu okuva ewavaayo nojjayo empapula zo nojjayo kaadi kubyogerwako ekibiina kigenda wa ekibiina ngaekito kigenda kirina okuba kitambula kikyalina challenges nyingi kikyalina challenges nyingi naye ate toza kinenya ekibiina kita okuba nga kirina kyekita national character ekiba nekisimba ojja kulabawo omucyoli ojja kulabawo omuteeso ojja kulabawo abeetabaayo naye ku kibiina ekipya ekyokwenda gavumenti ono okukola ki oba obufunira ku biseera ojja kugenda muzimba kizimbe ah, kankozi kulabirako amuseveni yali ngaali mu pm national character yatagikola ki tagirina naye yesimbawo n'atandika era ekibiina kye ekya upm kyafuna omubakozi omuyekka nami kiyonga yenyini yagwa naye tuyira nti kigeeza nti olwokuba nga agudde kikugyayo okubanga okukasimbawo lyolabudde ogenda obaliye pulezidenti weggwanga omuziiko emyaka asatu mumeka mukaakusonya olwekyo ebyofuu byonna ebitandikwa ebiprocess nga bwotandika bwozaala omwana n'atuula n'ayavula okusala omugamba nti mwana gwe wakatumanye nti uh, twali kiki ekidomola ky'amazzi omuseeyo amazzi nikituuka ku prisonet one day n'ebyofuu byetubikolesa ebifaanana yes atulaba ah, era atugoberera ah, ku youtube channel zaffe uganda byogere atugoberera ah, ku cookie promotions atugoberera ku online medias uganda atugoberera ku tv sakona radio simba tuli ne aj ntege sebagala tuli wanene munyonyo makage tugezaku ati atumulungula ensonga ezenjawulo ezikwata ku byobufuzi ekugumu likutte wano newali akuliriza mugezako kuba ate nga tumanya biki ebigezakukwate nga bitambula mu mbeera yonna naddala mu byobufuzi now resi gyolimu naddala kuwalabumeeya wekibuga kampala mulimu omuyimbi mm. omu gwekitunuulira nti asika abavubuka asika atensioni y'abantu bangi abadde asasulirwanga okumulaba muli naye omugole wavayo gutegeera nti kamiliyoni ali mu resi yemu naawe ya redmeya wenyeenyamuuko noogamba nti ono nno kwandibamuko <laughs> embiranye eyamanyi oba wagamba iraba omwana agenda okubona nakasente kakobwerere obwameeya si buyimbi obwameeya is a development mm-hmm. enkulakulana obwameeya is idea mm-hmm. sigamba nti obadde goyimba ku stage byebiri ku ntebe y'obwameeya mm-hmm. so nolwekyo nti enjawulo eriwo simanyi program ze buzikola kifaanana naye nze nabadde mm. ndowooza nti ekyonkwadde ekyobuyimbi bibala nnyo mm. nobwammeeya bwensi bulala nnyo so kankuky okulabirako mukulonda mm. okubadde okugenda mu maaso mu primaries ebiri mu amerika lwaki nireeta nnyo ekyokulabirako ebyo kuyiza okubizikola kibaddemu <laughs> abayimbi mubadde mu ne balooya n'abalala mm, noojja okwesiŋgaana nti biden bonna bakoze eki abatwala mm. lwaki abatwala ah, ah, idea so n'olwekyo nti tugenda kuba meeya with idea tetugenda kuba meeya lwakubuli ayimba bwakuyimba mm. kirala nnyo naye nga naye n'obulumi omuyindi abulina situgaana bitega ku table tubaosinga abakezde wano okufuna my program programming efaanana etya ojogenowaka million obuuzi programu efaanana etya kakati ebyofuzi oba public ebyokwekoleki esalera yes kugambe kiri kibadde mwaki mu america yes abantu bavudde buli omu nayekola kyayogera nga bugambye nti gundi bamusasulira nesiya tusiisiya genda okuba pulezidenti wegwanga so nolwekyo nti abantu tebatwala bwebaa baagala bayimbi bakutwala ngaomuyimbi ate babaagala dibometetekijja tekikola sekebe bapulezidenti bensi muno singa buli muyimbi yenna michael jackson yalabadde president wa amerika naye si bwe kiri oba oli awo bali tebanabakutandika kulowooza nakulowooza nti basobola okwekkiririzaamu ngangi bakirizambu ebabyoko mu amerika ne bungeeza sirababalaaolukomaolala nombuuza nti hmm. lwaki omuyimbi sibamulonzi <laughs> ngaate asasulirwa ekitegeeza kakirekaawo kakwasaugikisa guno mmere nkubuule enteekateeka oyinza okwadoozibwako abalala nafe katukozesa omukisa guno tutegeere enteekateeka kizoolina eri bannakampala nga sina kutegeeza nteekateekateeka olina okumanya bino nazaagenda nakoza omwezi kumi natutaano ekisaasi omwezi gwanamazisana nazaalibwa mu nyumba yasuu nyefuna omukisa nga nataka wange alina vision yandowooza nti imayekiwe hmm. nentandika okukola naye nga nemyaka musanvu nekitundu mukatale nakasebe naye bwe nali nkola naye yagamba ekigambo kimu era obusajja agamba nga tinagamba nti eno yentandikwayo nesikaali za limit eggulo lijja okukola so kisinasinziira kyoyagala okukola mu nsi muno ojja ekituukako mm. kirabiro kyali kituufu myaka kumi na munaana nali nzimba ennyumba ngaesooka mu myaka makumi abiri nali nguze muloka brand new mbadde very successful mu business ngoyo yona yona yonna emyaka emito nali young millionaire nga nemyaka abiri mwena abiri mwetaano young millionaire, therefore with new vision, new child that Uganda has the youngest millionaire. Wow. Ah. Ekiseera ekyo. Hmm. Kyategeezaako. Nimbi ngenda mu business ez'enjawulo, nkoze business ez'enjawulo, was very very successful. Naye nga byofuzi by'eggwanga lino nga n'emyaka kumi n'esatu. Ebikumi bwenda ataano mu munaana. Hmm. Otwala tunoonya okulaba nga Uganda yeefuga. Yes. Uganda yeefuga. twali kitwagala nga tugamba nti abazungu bagende era nenfuna omukisa mu myaka egyo nenkulembera nebanondaabakulembera kuba abazungu amayinja abakulembera <laughs> kubanga kuseera twakolaolanga bogendanga mu prasin sitwalina mundu twalinaki muganda agamba kyolina kyokozesaki kyoba nakyo nga basinzira ku ki aji ah, eh, olwobukujukuju bwetwakolaki onalina walina gwewatimpulako gini nebalabirako bangi sio si kyekyokka bakulaba amaanyi gokolaki golina gotaddemu yogedde eh? batutandika okuyita mumyalo zomukwawe batandika okuyitaki twanyikiranga omyala ninvu enakivubo nengenda mbakamwakakani nenga ndi muwala wansi so nolwekyo nti ekiba kyafuzi ninfuuka memba wa panafricanism panafrica yaleeta ebyobufuzi obutazi bwa afrika yonna mbeera memba waakyo kuyingira namba 13 bwe nali tugenda okwefuga nemyaka kumi na mukaaga ne banonda nga nkulembeera abavubuka ebikumi bitaano abanaakuba enduulu nga union jack eka wansi ekololo nga flag ya uganda erinya waggulu so byobufuzi nebiwumula otusabinzize ebyobufuzi nga nemyaka anamwetaano ah. nzize mubyobufuzi anamwetaano byonkoze binene hmm. tusabaenda kusigala kubeera mumeeya lwaki nasalawo okubeera mumeeya hmm. wendali ngenda okuganya kwamebwekampala bano benajja nabo hmm. nayina abantu wetuyita abobutale abafumbi bemmere bamakanika ababazzi abengatto bodaboda nagenda okugenda mugundu kwa meeya nga avuganya mwenda ababodaboda baali kikumi kyokka nze mbaleeta naye nga kyenjagala lwaki nayagala abantu abo namanya nti yes oba nasobola okuva wansi nininnyalinnya nitusawe tuuseeyo nsobola nange okubayamba abantu abo bajeyo batokwebaka yesu kusobola okutuuka era nga mmanyi nti mu myaka kumi kyevanajani kigambo kibaita buli omajja okuddayo n'akaveera okuddayo n'akaveera abasinga tebakitegeera mm. kyetwalina the concept nti omuntu bwava mu kyalo n'atandika okukwata ku ssente bwajja mu kibuga ajja kupangisa ennyumba ajja kugula amanda ajja kuba nettaala yamasanyalaze ajja kugula amazzi oyo aba akyuse mindset ye yaba ekyuse nomuntu wekyalo kotayinza kusurvivinga okujja ko ngaakoze nnyo omuntu oyo bwaba nga atasa okukola ennyo baba bajja babiri mukasa ne musoke hmm. agenda okulaba nga mukasa aguze eggaali naye bwajja bonna amwebuuzaku lwaki okuluzanjakuleko eggaali hmm. naye oti mu bubi kitegereza naye ajja kukola nnyo ajja kusigana nga akuza boda boda hmm. kati oyo gwojja okumanya nti ebbanga erijja emyaka kkumi bona obatudde bwotyo bwe mujja okubeera omuntu ajja okuba nga eba bankaazi bulijjo okusiŋgana abantu nga bebantu bosiŋgana nga bebalina mall bebalina factories bebalina abafumbi abalungi manya abalina farms ennungi hmm. anti kyoyagala mu kino kwekukola kyetuyita middle class hmm. middle class tojja kubajja china tojja kubajjayo hmm. tojja kubajja mu america naye olina okcreatinga kyetuyita middle class era mukyo kwekulaba nti uganda teyinza kwefuga teri nsi yefuga nga economicaly abantu baayo si be bali muyensulu yenfuna kyekyandikwameya okulaba nzijayo ki abantu abo so kiaenkuteekateeka enkutuukira te kunteekateeka empya gyenena era gyotasobola kukola mubiseerasobola kukola mu kiseera kiri naye nabireka mu bitabo byetibyakolebwa mm. kyenjagala nyongerebitabo e, obanga ovaawo birekawo ndabirka birekawo tokimuntu byokola kyerandi programu zisinga ezigenda mu maaso olwali okugenda nabirekawo ah. yes kankuli kyokulabirako gwe nali nimeya we kampala mm. bampanga billions ana ah, billions ana omukuba bulijjo alabanga sente nyingi mm. naye bwobanga olina ekibuga kirimu abantu millioni asatu n'ekitundu ogabanyamu ba busatu butono nnyo nasalawo politikingi ekigambo politikingi development kyanjawulo nasalawo kubanga politikingi teeka ebbali tugende mu development mu development eyo negata ne gavumenti hmm. nempa one nenfuna miliyoni nenzikiriza newula miliyoni kikumi mu asatu mu ttaano ezakola engulu z'ekampala zonna nosamekawo empeewo otukaekaozikola ningena nenfuna million kikumi mwana okuva mu african development bank kukola butale mukaaga akatale akamu nabirayo apewanebazikakola kati ndabanakebusiga bana bakwakozekibawakoze osasigade mm. obusautala butale bumeka sibona bakukolebwa mm. ninvaawo ningena nenfuna million kikumi mwabiri nazitemu exim bank echina okulaba nga tukola relieve oba tujja omujjuzo emulago netuwa sente zamalwaliro ana mhm. nebatuwa naggulu nebagizimba kirubi bagizimba kawunti bagizimba wasigadde eddwaliro mu lyekawaala lwakisiba nakulizimba yabange baddewoyaki mhm. ettaka nafunanga yozi mwenda n'ekitundu buli mwaka kuliwa okuyimba siramu omuli katwe omuli bwayise omuli uh, nekisenyu mhm. kati bwotuukayo mukiseera ffe twabeerawo nga tuyinza kugenda mu kisenyi nakati olwaleero kisenyi akulaakulanye gavumenti efuna sente nyingi naye abantu bengi bafunaki njagala sooka kuddusaako okwo katono ate ah, mu fdc okusinziira engeri gyotunulyamu nengeri gyokubeeramu ebyobufuzi myaka kumi nesatu okuyingidde ebigoberedde mu mbeera yonna fdc wiiki eno eyi gyetuwezaku kuma eh, gyetugezaako okuba tatumaliriza ebadde yina okuba te ngaeraga ensi tulaga beyalaga enokusimaho ku bukulembeze bweggwanga tunuulira mukwano obeera mutabani olukwago webadde batunuulidde nga yasubira okuba te nga yavaayo mu fdc tiyegenda okwesimaku bogiwano tekinaba kusoboka kiki ekikyagaana obfdc ye gweokutumira okuba olaba uh, fdc ani gwe bandie oba mesige uh, alimukola iregame agenda kudda natoontwala kibesige olwaleero okufa abalabe gokuzi toyinza kwesima mirundi ebiri nobanga gasigadde mukyalo hmm. oleka abalala kakubaleku mwagala nnya byemukiire tiimu hmm. gye baita chelse mu kiseera ekyo nali bungereza amasomo niyo ttiimu yali esinga okusembayo omusajja omurussia ng'anoonya ettiimu gyanaagula yasooka mu makista semaniyo namugamba tibula kitokasenge tulina nene nnyo nagenda ku liverpool ko naye ebiseera yatokolaki tokola bulungi naye ekyona kyoza tradition oga nti tuyinza kuguza ttiimu eno erina ebyafaayo nebamugamba nti omanyi nti yesu agambye si naye woba osobola wala akatiimu bakati aka chelse kalina ebizibu gezaku kwaba omusajja nagenda masinaaaswichistu yalina ebizibu hmm. nagigula nabayamba nova yamba bwamala ogigula nalanga njagala omutendesi asinga obulungi munsi yonna njamuwa open chek era ndiza omusajja omwikyali navaayo natendeka etiimu eyo kusoosa yali yakubiri yali olowooza nti bwanagenda omugagga kubanga abadde wakubiri anasanyuka yamugamba kontosinakola naawe yali nambaki ambemu okuba eryakuyingiza era limukoleza eki okufuluma hmm. nagamba temu yakubeera ki okutusa yafuna mulino uh, namugamba nti njagala tiimu yange kuba namba saagala kuba namba bbiri nyagira kuba namba ki nambeemu kati nkulaze kiri nti wadde kuba yalemwa songa yakoze nyo nebwalakubiri naye wamugamba okolaki genda nebyofuzi yenna ategeri byofuzi oba tosobodde okukola ekyo kyebagambye okukola genda nnakulakolaki okulekulira mm. muganda agamba nti wakula ennume twakolaki twakulaen etusawoyagamba mu lino najja ekimu nayoki number one bweyagezaako nebanamba t mu lino yamugamba nti ekkuba eryakuleeta likolaki njagadde kulaga banabyakuuma kizibu kyobadde omubuuza kizibu ki ekiri mu fbc tuyinza kugenda nogaa nti ati olwaliro kiiza besi gyakomawo gotanatiimu omaze emyaka gyonna so oba kigenda kireke kiveeko bapureyo bagundi obadde obalaba macnon hmm. hmm. agambye nagaa nti bagenda bugenzi mu kalulu kagoni aiza tugenda tuba tuyingira mu europe oba tuba mu europe kasaba musinga yagamba yes kiddeko ne system yekwasiddwa ofiisi nebitambula so nolwekyo nti nga nkuliza ewala tubalina otana ti kiiza besijja tekyasobola kukola talina kipya kyagenda kuteeka mu kibiina hmm. oba abaleesa omulala nga anaagwa kajje nekyo abenga ebyofiisi bi tubikolaki eiyo naye nga ofunye enew face kitegeeza dire yona yonna option yokka esigaddewo yakufuna mulala yakufuna mulala Thank you. kakati njagala na kino tukizingiremu ekigambo kino kiri mu bantu nga tukyali ku kya noopu kiri njagala tukimalize eddala omu tugende ku kirala ekintu kya noopu ekyokwogera nti wagenda kubega mu noopu olina engeri gyokizingazingamu nga otugamba nti ogenda mu binyonyi gye bibeera gyogenda nomba gye biriira gyogendaoyoaaala so kati kino tukijjawo tutyo ogamba omanyi yonna uganda beerabira kiiza besige yakolera mu gavumenti abaminisita and ecommissiona n'avaayo abalamu awa movement amukuba mungalo tiyajja kubega njagala obwongo butuku omanye abantu banabyafuzi bawano mukyalina ice mu kyogamu terya ayinza kukola broad awo walabiddeawo bakolesibwakoma olegede hmm. kufa wenagambye kwogera naye siri loco politician ndi loco naye ate nina advantage etafaananga balala ntambudde hmm. byobufuzi andi byenasoma olegede nolwekyo nkikozeeki ekyenkugamba bakimanyi hmm. mwami mugisha muntu yali amekamanda mu magye myaka mwenda nakola byakoze toyiza kugamba tyali so close newa museveni navaayo nemukuba mungalo no nemukuba mungalo hmm. omusajja waffe osimbega then akati sinda kumatiza muntu mbwoba okola ebufuzi tolina kumatiza bonna elektrotiwonkolakibomatiza oh, si buli omu oganda agamba nti amugezi yagezi takusuza kayanziko eh. econsept tojja kusingana bonna nti balina endowooza ekolaki efokasinga kyebakwetagisako are you delivering bino byabaddewo obaobadde wani obadde wani aye bulibalinso lwojo nogamba nti kakokyokulabirak obumbi kinyeta yazalwa mu kano mm. kitaawe yamuzaalira andi yali purezidenti wawaiwa kenya esooka mm. nagivaamu nagenda mu rainbow mm. naba mu rainbow nagenda kenya sin kakyali mu jubiri erimu ababaka abaebina byabafuzi ebyobufuzi abimunaana oyo yagenda kubegana tubere bold mwami museveni akugamba yali wa dp yasooka hmm. dp nagivaamu hmm. nagenda mu upc nakoleramu nagivaamu hmm. wagivaamu natandika fonasa kakati atandisa ebibye natandika fonasa fonasa nagivaamu natandika upm nava mu upm nebakolagamu omugenzi nebakola nrm kati yabegani lwaki nkuwa ebyo kwe kujja bannabyafuzi abali loko kuba endowooza yaabwe ne tebasukusa kisenge ate nsinza kwatagana baki batasusa kisenge ate sinza gamba ate mbalinde olusaatuwakustanolinayo obudde bosolobawa ne bamanya kati nga bwokola saaliwagalibwensijanekuwulira wazze wano emirundi ebiri ompa interview ate nakusomesa balala obaddibaigyenkolaki yenina mm. kale uh, atulaba sakola atugoberera mu mbeera yonna yonna tuli ne aj nasantege sebagala tuli mu maka ge tusinzira okubate nga twogeramuko ku nsonga ez'enjawulo eyakatwegattako ndowooza oli bwakukola rewind kubanga ebisinga kubikwata ku byobufuzi bye n'ekibiina kya nopu tubatumaliriza newakubadde nga wakyaliwo ensonga endala zituna okubate nga twogerako ezimu ku zo bwebamu ku bantu abavudde ne bakyogera lumu nti kakikolekojja kugina emyaka yadde bingi olina wali wabiwandiika ne batabikolako nebisigalayo naye bubakakasa tojja kuwangula mubaana muli mutambale mirungi agamba nti toli wakuwangula mwami tambale tambale katwa muvanyi byonayemba oyoyafuzi tawangulangako kyagenda olwesimbawo yafuna akalulu kamu akakiiko kakokka yafuna kalulwatawaana oyo enkolomekala abadde feriya mubyobufuzi abadde feriya dina katuokuoleta <laughs> abantu agogera nabo atolira tambale ah, era mukumuwe mutwala tambale yiza kunze <laughs> mulabangamunakateba wamawulirenegyasula <laughs> ah, ojokopeerengera abalala genda olwe gyasula kugambye agende kakopi afuna kalwati keyateeka muke kakopi kale noleza nti abyajaoeyogeranatiwagalabuulire kanku ekyokulabirako bwenakoma wano okuva hmm. mu amerika tamale ngaali mu munno mupapula yagamba byodikuula odikuula i prove him sandidikuula i change the system yes. kampala lijitwala twalina ababaka bokka bokka abaali mu kampala aboposition baali babiri bokka hmm. lucyamuzi ne lule hmm. twalina ababaka mwenda nobakatulina hmm. ninzijja nintwala nintwala ababaka musanvu movement girekera ababaka babiri ntugenda kuvuganya kwagonkwa division twalina etebe eh, za division zaali tano nempangula nnya netwala gundi em hmm. naye kati bano basinzira kuki okugamba omuntu nti ndikula ku gurawundi gyemubeera nayo yebano eh, egamba omanyi wabawo omuntu nagambye nti banabyafuzi abasinga obungi tawuusa kisenge olegedde hmm. wenagenda nengende balaga ti otasobola kugenda tayisobola kugenda wala wonna wonna so nolwekyo ngaokuzi nogamba tambale oze feria atere wembanjogera wembanjo lumu mumugambe tubire ku debate nga tuli abantu aba babiri omuchalenjiaiabiriaitabyanosensetimafia aboogera yoka yayogera totwalanga muntu ayogera yekka eh, toyinza kugamba nti omuntu sente okuba eh, sente zibakubanzenatusaidi naye toyinza kuleta muntu omu nakuba mafiya ababaani kiregeza ye mafiya kulamanyirakuwade mafiya lugwino abatamanyita mali mumusanyuka nemukubira mungalo omusajja ayogera ne <laughs>